Siamo Massimo e Patrizia Paloni, famiglia itinerante del Cammino Comunale, in missione in Olanda da eh, 11 anni. Abbiamo 12 figli, il più grande ha 19 anni, qui con noi c'è Davide eh, che ha 3 mesi. E siamo molto grati al Santo Padre che ci ha invitato al Sinodo, anche perché questo ci dà la possibilità di eh, poter dare gloria a Dio per tutto quello che ha fatto nella nostra vita. Grazie al Cammino Neocatecumenale Comunale, all'iniziazione cristiana eh, ci ha dato la gioia di essere aperti alla vita e per noi oggi essere qui e testimoniare che vivere umane vite non è un peso gravoso, non è un, un, una cosa insopportabile, ma è una gioia, una grazia. Eh, noi siamo molto grati a Paolo VI, come tante famiglie del, cam del cammino, che come noi hanno vissuto questa eh, dimensione della vita, no? Sì, e speriamo che con questo sinodo si riscopra la bellezza della famiglia cristiana ci sono tante famiglie cristiane eh, contente, felici, che sperimentano la fedeltà nel matrimonio, eh, la gioia di avere una mensa piena di figli, eh, nonostante le loro difficoltà, come noi che siamo persone molto, molto normali, molto semplici, deboli, con i nostri combattimenti, ma se Dio ha operato tanto nella nostra vita può operare in tutte le famiglie.